Всем привет! С вами проект «Входили» и сегодня мы находимся на концерте бывшего Иствака, ныне Игумо. Я ей не знаю <laughs> букв. Ты поступил на Иствак? Mm, да. Да? Ты здесь учишься? Нет. Ты в Кимгу, а, да? Кемеровский государственный ага. медицинский университет. В Кимгу, но... Я в Кимгму. Кимгму. В Кимгу? Кимгу или Кимгму? Тебе нужно показать, э, где что находится у человека. Вот где у него сердце? А, вот он. А где у него находится печень? А, печень сюда. А аппендицит где у него? Аппендикс, а, этот, ну, у него желудок. Да. Вот сюда. И, ну, под желудок. Неправильно, -а. он в больнице остался. Вот, вот и... Все, не сдал. Ну, извини, я уже, я только второй курс, я... я... А, а он вообще первый курс? А откуда он знал эту информацию? Потому что студенты КимГУ самые лучшие студенты. КимГУ? Да нет же, КимГУ, хватит. Привет. О, привет. Что ты делаешь? Я в гости пришла. На самом деле пришла посмотреть концерт и красить заставили, прикиньте. Ужас. То же самое. Прям только зашел сразу кисточку в руки. В руки Что, нормально тон наложил? Так я стены красил. <laughs> Что ты будешь делать на концерте? Танцевать. Какие танцы умеешь танцевать? <laughs> Я не знаю, я не умею танцевать. Ну, особо каких-то танцев, просто... Присядку, наверное. <laughs> Возможно. Давай э, с собой забатлимся. Я умею тоже танцевать, присядку. Да, я умею танцевать присядку. Ты не веришь мне? Нет. Я умею. Нам пора, да. Как то Стой. Ну давай. Либо я просто сейчас стану чемпионом по присядке. И places, worn out places, worn out faces. Что сегодня делаешь на концерте? А, танцую, выступаю. Хочешь расскажу? Ты лямку потеряла и вторую потеряла только что. Шок. Шок. Шок. Не хочется плакать. Я вот ты очень крепкого телосложения, я тебе предлагаю взять копье и бросить его в длину. Так там уже люди стоят. Заодно и меткость проверим. Пишите в комментарии в кого из девочек он попал. And his name is John Cena! Здрасте. Ну, куда ты На концерт. Какой концерт? На Истфаковский. Концерта не будет, что? У Истфака нет сегодня концерт. Сегодня концерт у Игумо. Ну да. Ну я выговорить это не могу, короче, можно сказать, просто из фак. Что вам понравилось в концерте больше всего? Все понравилось. Вообще самый крутой концерт за все недели. Нет, нет. Нет, почему это? Потому что ты стал чемпион. Нет, ты пиям чемпион. На камень, ножницы, бумага кто чемпион? Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А! -а! Давай. Какой? перваки. Я вас очень люблю, вы большие молодцы, правда. Мне просто очень интересно, что будет, если я сделаю так. Почему здесь я только один ботинок? Не, братан, давай без меня, а? Где деньги? Не, братан, давай без меня, а? Как поцеловаться в 15 лет? Не, братан, давай без меня, а? Без тебя, без тебя. Не, братан, давай без меня, а? С вами был проект «Походили». Подписывайтесь на нас в соцсети и... Будете проходить мимо? Не проходите. Yeah.